और तीनों আর दिन दिन कई सहारम तहना और पेकोर ओहर तहे किया तो रुआड़ी चुपतिक पेको रुआड़ी चुपतिक में रुआड़ी चुपतिक में ओए पगली तीन दिन लगी तीन है ये कना ओना लगी नुना उयहर दाम इन दादा तो चेत बइन रोड़ते चलम उयहर गो खूब ताड़ा ताड़ी रोड़ हजू